azar çekip Tezi gülzardan ayrıldım Gözden kanlı yaşım döküp Ol sığır yardan ayrıldım Gözden kanlı yaşım döküp All Sevdadan ayrıldım saçı şey Hoş ovazlı bilbilimden Şirin kuftardan ayrıldım Hoş ovazlı bilbilimden Şirin kurslardan ayrıldım dil dağ